para tá matar. Zumbis são maus, mortos do mal. Ninguém mete com os mortos, essa galera é dos mortos. Ninguém mete com a gente, que a gente é presente. Pra sua família, amiga, você vai se ver. E sua família também.